Hello guys! Nandito kami sa QE Square. Marunod kami ng sine. Ano panoorin natin natin? Yes, Avatar, syempre. Avatar. So, nandito kami sa ano, ano ngayon? QE Square. Yeah, manonood ako ng sine. Wala yung asawa ko. Hmm, kainesh. Kami din. Ako din naman. Dalawa kami, mag-jowa kami. Kami ngayon ang ano, single. <laughs> single na birthday candle. Yeah. So, andito tayo sa mall guys. Mall muna. Hanapin natin yung view show cinema. So, ganda ng mall. Social na sa mall tayo. Mahal yan. Yung mga yan, oh, binibenta na ng mga naman yan. Kailangan, natin maabutan. Kasi lang elevator yun eh. Ito nga ako naman dito. Ano ka ba? May gabi? level. Not perfume eh. eh. eh. Walang bango. Ayan, ito na bango. Diyan natutuwa ako sa ating outfit. <laughs> Mayaman ba tayo? Mayaman ang outfit namin guys. Ay, naka-ano pa pala? Hindi nga eh. Ay, <laughs> Kasi nasa, nasa tayo mall tayo ng mamahalin. Mm. At least medyo hindi tayo nakakayang magdala dito ngayon. Nakapang mamahalin outfit tayo. Kaya, Tingnan mo yung suit namin pang malakas ang jacket. Paskong Pasko. so, galing kami kasi sa church, guys. Kaya, ayun, after church, yala. Hanapin natin yung escalator, pataas. Hinahanap namin, guys, yung ano, Nahanap namin yung Nahanap namin yung sinihan, hindi namin mahanap. So, ayan o. Oh. Ito. Ano yan? Check Avenue. Ay, bus station yan. Ha? Eh, ano ba yun? <laughs> yeah! Movie kasi, guys! Movie kasi, hindi cinema, hindi wala tayo sa Pinas. Girl. media, eh. dito sa taas na to, yung sakaya ng bus sa naman. Sa Ayan na bus? Oo, dito kasi ako sumakay dati papunta. May bus, oh, state, or Ito rin yun sa eh. Sa anong floor na to? Ala, ang ganda ng nasa taas. Oh, okay. Yun, nakakit pa tayo doon. Anong floor na ba yan, 10? Hmm? Anong floor na yan? Anong floor na to? Tingnan mo rin daw. ah! Ah! Pinakalas eh! Ah? Langay lang ako ata nakapunta dito. Ngayon, ngayon lang ako nakapunta dito. Ngayon dito na masasarap. Sa 7 years na ngayon lang makapunta dito. Q is Q. Ngayon lang ganda dito sa Oh, nasa second floor na tayo. Dalawang floor pa. Sara. Pa, ah. Oh, yung mga nagpupunta dito, yung mga may pira lang. Ano lang kami, um, Oh, sana. Oh. Yan, oh, ganda picture. Oh, yan. Tara, nag-picture tayo. Yan na. Haba na laban. Pagkatapos doon sa bigaw mamaya. Laba nga eh. One, Dapat patayo eh. One, two. Ay, hindi na nakita. <laughs> Kaso wala na. Ay, mag-jowa siguro yun. Nagdudikit. ha? Oh. Nasa third floor na tayo. Isa pa. Oh, third floor na. Isa na lang. Hmm? Wah. Yeah. eh. Dito kami sa future. Doon ata. Saan magano ng kwan? Oh. Tara na, magpakwan muna tayo. Magpaano muna tayo ng ticket. Dali! Taas din yan. Dali may na. popcorn na, may popcorn na. Ay, going na si Dali! Going na eh! Nako, ang sarap manood kung ano. Kung kasama ang jowa. Thank you. সংসার siya. Ngayon na! Ngayon na! Magkano? Saan tayo? Adult, 340. Dito tayo sa 3D. 3D? 400. Oo, kasi pangit mo. Ano yung natural lang yun. Maganda yung 3D. Hayaan mo na. Hanggang... Para ma-enjoy natin yung 3D tayo. Kasi ordinary lang yung isa. Nasaan na yun? Yan na, yan na, yan na! 3D Aquataro, 19. Dali! Saan <laughs> tayo bibili? Diyan! Saan? Saan? ticket. So, ang panonoodin namin guys is Avatar. So, 300, 360. Tapos, dito kami kukuha sa taas. Nandun kami kanina sa baba. Ayan o, oh, ang daming pila. So, andito na kami sa taas. Nakakuha na kami ng ticket. And then, dito kami kukuha ng pagkain. Pizzeria. Ha? Pila ka lang. Dito na ako pa-picture sa avatar mismo na ano, ganyan. Oh, para Saan ba? Nasaan mo? Ang sakit ng anak Dito wala. Baka doon. Kailangan na rin tayo noon. Dapat yung number 10. Wala? Hanapin mo dyan, te. Yung kasama ko sa Pay. Doon sa kabila, 10 to sa ikaw. Pagkukuha na kami ng snack. Sweet and salt. Baka pwede lang pumasok. Tara na. Baka ba lalabas pa yung tao doon? Lalabas ka Ay, ba? nanonood pa siyempre doon. Okay lang oh. hindi ah. Wala kang maupuan doon. Puno yun eh. Puno ba? Ang sakit na ng ano ko. Ang sakit na ng pa ako. Eh, dahil wala ka ng 3D. Naku, dati na-experience ang 3D ng avatar quality ng video. Oh, ang sarap ng popcorn. Hindi, napagkita ko. Hindi mo, oh, pwede tayong kumain minsan dyan, di ba? Minsan nuduro tayo pag maganda, ha? Oo. Ganda tayo mag-lunch. Parang ganun. Hello, guys. Tapos na kami na nanood. Grabe, ang ganda. Di ba, Ate May? kaya. Ang ganda. Ang tagal nga lang, 3 hours. 3 hours pala yun. Pero enjoy, ganda. Sulit. Pwede na rin sa tubig. Siam. Ay. Pagka may ikat na palabas naman, ano tayo, pag 3D naman. 3D? Kung alas size din naman. Pero 3D, alas size. yun. Ito ano tayo, oh. Sa baba, ano? Ay, oo. Metro yan eh. Para makita natin yung sa ano ba, sigil. Dito yun. Ay, kaso lang, malam yun. Dito na lang. Ano? Ano, may labas yan. May jacket ka naman eh. Ito malaki.